Il y eu la tête en plafond il y a une seconde. Deux secondes, il y a, eu, la tête en plafond pendant deux secondes. Oh bah lui il a carrément disparu, magic. Ah bah je fais des tours de magie, vous avez vu <laughs> Qu'est-ce qu'il fait lui Qu'est-ce qu'il fait lui Ouais, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah